سلام علیکم شاگردای عزیز صبحتان بخیر امروز در مضمون کامپیوتر موضوع درس ما از تکنولوژی و اطفال بعضی سوال ها را ممرایتان شریک می سازم درباره از او معلومات برتان می دم. کدام مشکل سوال داشتین سوال کنین اگر سوال نداشتین دوام میتیم درست است سوال اول ما از تکنولوژی چیست و چی سهولت هایی در بخش های مختلف به میان می آورد تکنولوژی یک نوع بخش science است که بخش برقی science است که اکثر زیادتر چیزا 99 درصد چیزهای تکنولوژی اکثرش برقی است و مانند کامپیوتر، موبایل، آیپاد آیپاد، آی واچ، ساعت، ماشین کالاشویی، داش زیاد چیزا است کل شما نام برده نمیتونیم من مثال دادم بسیار زیاد چیزا است که از تکنولوژی جور می شود مثلا کامپیوتر ما میتونیم که درش عکس ها و عکس ها ویدیو و شخصی file uit gaat storken nemen. میتونیم که کارخانگی خود در بخش اینترنت کامپیوتر میتونیم کارخانگی خود کنیم و information بتا میتونیم که از مایکروسافت در کامپیوتر استفاده کنیم Word Excel PowerPoint میتونیم که از استفاده کنیم میتونیم که در موبایل عکس بگیریم در گوگل search کنیم در یوتیوب ویدیو را search کنیم و همچنان میتونیم که در کامپیوتر موبایل هم با تفریح و ساعت‌تیری game هم بزنیم نظر به بعضی از dictionary ها تکنولوژی چنین تعریف می که عبارت از ساختار آلات و دیگر آلات برقی می باشد که در آن روش های science ی استفاده می شود تکنولوژی امروزی کارهای روزمره ما را آسان ساخته است به صورت ما را بیشتر ساخته است و اشتباهات انسانی را کم ساخته است به طور مثال گفته می توانیم میلیون ها تبادله روزمره در بانک ها صورت می گیرد که بدون اشتباه می باشد و بسیار وقت کم به زمان کم این صورت می گیرد خوب شاگردا را فهمیدین میتونیم به سوال دومی خود دوام بتیم بله. بسیار خوب سوال دوم است اطفال گونه و در کدام بخش ها می توانند از تکنولوژی استفاده کنند استاد ما در بخش های بسیار زیاد استفاده کرده می مثل که استاد لپتاپ استاد ما در بخش گوگل می تانیم بریم استاد که کارخانگی را کنیم استاد معلومات درباره بکشیم مثلا شما که یکان دفعه کارخانگی می که معلومات درباره اینی بکشین و از بخش گیموم استفاده کردن میتونیم اما استاد زیادتر نیست از خاطر که با ما مشکل فیزیکی پیدا نشه استاد چشمای ما ضعیف نشه و استاد مثلا ما از بخش ماشین کالاشویی که ما کالای ما رو بوشه داشت که ما چی کنیم استاد پخته کنیم این چیزا را از طریق استاد بخاری های برقی بخششان که استاد خانه را میتونن گم کنن و غیره البته تکنولوژی در زندگی امروزی اطفال بسیار رول مهم دارد به طور مثال اطفال می توانند با استفاده از سرچ انجن های مختلف که است از او استفاده کنند به خاطر حل کارخانگی خود و دیگه برنامه هایی که از طرف یا پروژه هایی که از طرف مکتب به شما سپرده میشه از سرچ های مختلف استفاده کنین درست است در عصر امروزی تکنولوژی های مختلف گوناگون به دیزاین و طرح مختلف به اطفال طرح شده است به طور مثال میتونیم که بگوییم آیپد فور کیدز آی واچ فور کیدز اینا تکنولوژی هایی هستن یکی از مثال هایی هستن که در برای اطفال بسیار ضروری می باشد و به بسیار آسانی از او استفاده کرده می توانند نام انواع تکنولوژی هایی که بیشتر مربوط اطفال است و چگونه از او استفاده می کنند در عصر امروز تکنولوژی های مختلف به اطفال ساخته شده است که مثلا از به طور مثال میتونیم بگوییم آیپاد فور کیدز آی واچ فور کیدز اینا تکنولوژی هایی هستند که به اطفال ساخته شدن شکل گوناگون از او استفاده کرده میتونین به موارد مختلف خب دیگه سوال ندارین شاگردان درست خب سوال بعدی خود ادامه میتیم تکنولوژی که به درس های اطفال کمک کننده است کدام ها می باشند سیستم های مانند Linux Endless می باشد که یکی از بهترین نرم افزارهایی است نرم افزارهای تکنولوژی می باشد که رایگان است به اطفال و از او شما می توانید که هر نوع معلومات از او بگیرین تمام معلومات هایی که روزمره شما ضرورت دارین او می باشد درست؟ سوال بعدی ما از کدام بخش های تکنولوژی برای اطفال مشکل ساز است و چرا؟ چیزهایی که مربوط تکنولوژی تکنولوژی میشه که به اشتکا روا است و و اطفال را که بر آن علم و دانش می دهد که اطفال زکی شود است مثال iPad تلویزیون موبایل بعضی از اطفال موبایل استفاده میکنن ولی اکثر از اطفال iPad استفاده میکنند میرن در سایت گوگل که گوگل که پیدا کنن search کنن که با درباره چیزهایی که مشکل دارن یا چیزهایی که میخواین یاد بگیرن اصلا ما که میخوایم تکنولوژی را استفاده کنیم که یاد بگیریم زندگی ما از دست تکنولوژی آسان آسان میشد و ما باید ما سایت هایی که مربوط ما نمیشه پیدا نکنیم یا سرچ نکنیم که باز یا مشکلات فیزیکی پیدا میشه مثلا مغز ما در آن فکرای خراب میگرده و چشم ها و مغز ما ضعیف میشه و باید باید از حدش استفاده کنیم و با درباره چیزهای خوب استفاده کنیم مثلا گیم چیزهای علمی و دانش و کارتونی های تلویزیون که خراب نباشه و بسیار خوبش دلچسب باشه به صورت عموم تکنولوژی هیچ نوع مشکل خاص نداره به شرط که از حد معین خود زیادتر استفاده نشود اگر از حد بیشتر استفاده شود مشکلات فیزیکی پیدا میشه به طفل یعنی شما ضعیف میشین ذهنی فیزیکی و دیگه آیسته آیسته به بسیار تکلیف های دیگه مبتلا میشه دیگه قسمت سوال دیگه ندارین شاگردا همگیتان همگیتان فهمیدین بسیار خوب